Okay, was soll ich machen? Den Block nehmen mit E und einfach auf dieses Ding setzen. Gewichtete Würfel kalibriert. Keine Abweichung erkannt. Menschen mögen übrigens keine Gewichtsabweichungen. <laughs> Sie ärgern sich, wenn man sagt, ihre Gewichtsabweichung liegt über oder unter der Norm. Das ist doch ein Funi-Spiel. Stell ich dort, stell ich dahin. Dahin und du musst es gleich mit E auffangen jetzt. Da. Und jetzt? Da hängt auf das rote Ding stimmt. ich kann da nicht durch mit dem Ding. Nee, du musst es mir geben. Ja, okay. hab ich doch gefragt. Und du nee, das musst du da jetzt hinstellen. <laughs> Nein, ich sterbe. okay, nochmal. so. Ja, wir sind schlau. Ich bin schlau. Kannst du das bitte draufstellen? Hab <laughs> ich doch. <laughs> <laughs> eigentlich? Warte. Oh. Ah, du musst, da, da, musst du irgendwie auf, damit ich irgendwas rüberholen kann. Warte. Nee. Äh, ach so, ich kann da hinten, glaube ich, vielleicht hin. Nein. Nicht, doch nicht. Also ich hab jetzt... Da, da oben kannst du ran. Siehst du, da oben kannst du ran. Ja, das habe ich schon gemacht. Aber es bringt mir nichts. Ich muss, ich muss hier irgendwas setzen, bestimmt. Ja, wir sind gut. Ja. Warte, warte, warte. Hm. So, muss ihr da ein Portal setzen. Wo? Und drauf stehen. Hier unten ist ein... Da ist ein Portal. Und da oben ist eins. Jetzt kannst du deutlich gehen. Geh durch. Ach so, ja. Endlich. Ich glaube schon nie mehr. <laughs> Alles Ihr habt als erste Roboter die Kalibrierung geschafft. Was? Schluss jetzt. Für die Strecke war dieses Benehmen nicht nötig. Doch weiter mit den Tests. Was war das? Anschlag. Ja. <laughs> ich hab dann nichts gemacht, aber ja. Ich glaube, das funktioniert nicht. Ich glaube, jetzt falsch gut wusste gar nicht mehr, welche Farbe wir sind. Ich wusste. Hallo, diese Hi. Teststrecke wurde ursprünglich für Menschen erstellt. Wie? Ich, ich, das ist richtig witzig, wenn man sich selbst sieht. Ja. oh mir wird so schwindelig im ersten Teil, wurde mir so schwindelig. <laughs> oh Gott, geh weg. hey, sowas sagt man nicht. ich geh durch. So, wir, wir, warte, warte, wir müssen irgendwie Portale setzen hier. Ich glaube, das ist nicht richtig. Ach so, wir müssen diese Linie. Ah. Ähm, Was? Hier ist. Wir sind so schlau. Geh durch. Ja, jetzt offen. Genau. Okay. Blue erhält 5 Kollaborationspunkte. Ach, du musst wieder zurück. Jetzt, ähm, ah, der Erdportal. Ja. <laughs> <laughs> wir sind schlau. wir sind sehr schlau. <laughs> Okay, ich dachte Hervorragend. Wissenschaftliche Spitzenleistungen Easy. sind immer das Ergebnis von Teamarbeit. Aber vergesst nicht, wie bei Einstein und seinem Cousin Terry geht nur einer in die Geschichte ein. Okay. okay. Stellt euch vor, in einigen Spielen der Menschen gewinnt der Spieler mit den wenigsten Punkten. Ich dachte, das sei interessant. Für Gewinner jedenfalls. okay. Interessante Facts. Orange erhält 5 Kollaborationspunkte. Oh. Okay. Ich glaube, einer muss drüben bleiben, bestimmt. Na, ich mal wieder, ne? Ja, du willst ja deine Kollaborationspunkte haben. Hallo. Hallo ich bin Erster. Oh, ich habe alles gemacht, genug. Ja, es bringt halt nichts, weil wir schnell machen müssen. Ich bin gut. Hm. Okay, warte, ich bin oben. Ich bin erst oben. Okay. Ich hab schon unten mal. Egal, drücke einfach nochmal. <laughs> ja, es ist ein easy game. Wow. Was ist das? Oh, <laughs> Hallo, der muss hier rauf. Sehr gut, ihr wachst wahrhaft als Team zusammen. Ja. einen von euch, der scheinbar die ganze Arbeit übernimmt. Ich. <laughs> das, diese Maschine ist ziemlich asozial. Ich mag. Tschüss, Leute!